aurten ere Donostiako udaletik egitara hau oparoa antolatu egu San Agustin jagunean, Agustuaren hogeita eta bueno, ikusi dezakeun bezala, bai inguruko herritako bizilaunek eta baita ere donostiarrek positiboki erantzuten ai diote. Gaur eh, festa da protagonista artikutzan, egun osoko gitaragoa antolatu dugu eta aprotxatu nahi ba, konbidatzeko herritar guztiei gaur artikutzara hurbiltzea oaindik ekintza eta gitara luzea daukagulako arratsalde gau parte hartzea. bezala, gaur festa da protagonista, gaur festa da nagusia, baina hala ere, e, udaletik nahi izan dugu, nolabait, artikutzan daukagu daukagun ondarea balorean jartzeko eta bueno, artikutzan daukagun ondarea alde batetik ingurumen arloko ondarea da, ondare naturala da, baina beste alde batetik ere importantea da ipatzea ondare historiko eta kultural garrantzitsua daukagula hemen artikutza auzoan goizuetako udalerrian. Zentzu horretan, e, aurtengo egitarauan bizaldi sartu ditugu, batetik galemiz pirenaik edo usater ursatorraren inguruko hitzaldi bat, nolait hemen artikutzan daukagun espezie oso berezia da eta hemen dugun urreko sistema aberatsaren adierazgarria, ez. Beste alde batetik ere, Donostiako udalak artikutzan ondare historiko eta kulturalaren inguruan egiten duen lana agerian uzteko ere nahi izan dugu euskaldun guztion ondare den pasaka pilota modalitatearen inguruko intzaldi bat antolatu eta ondoren partida bat noski nola itere Donostiako udaletik beste zenbait elkarte eta instituzioek egiten ari dien errekuperazio lan horretan laguntzeko.